වාට අවශ්‍ය කන ෆොට එක ලබාගන්න ඕනින්ද යන්න ඔගුලන් කියලදකට ගැල පිහිල්ලා වාට අවශ්‍ය කන ෆොට එක කලික් කරලා එක කොපි කරගන්න ඉට පස්සේ වගේ ඉන්ස්ට ඇප් එකට ගන්න ඉස්තේ කවට්ටගේ වගේ යෝ ස්ටෝරි කියන තැනට ගිල්ලා එක ක්‍රියටවල්ටයන් ක්‍රේට්වල්ට ගිල්ලා එක ක්‍රේට් කරන්න ඔගුල මෙම හෝල් කරගෙන ඉට පස්සේ කොපි කරපු ෆොටෝ එක මෙතන් පේස් කරගන්න මේ විදිට ආටයකම් පේස් කරගන්න පුළුවන් හරිලේසි වට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ ගොඩක් මේ ස්තොරික දාගන්න ඕනුනොත් මෙන්න මේ විදියට ඔකන්ට අවශ්‍ය කරන ආර්ට්වර්ක එකට මේක හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිරි තමයි මේ ස්ටේ එකේ ෆොටෝ ගොඩක් වාගේ ස්ටෝරීකට කොපි පේස් කරගන්න